Saludos, especies nan boneriano. Mi nombre es Rex Engelhardt y awe, te insturo Chi, nos temos conosco... Regini Finis. Regini Finis, que nos estamos conversando con un tiki, cuando nós tiki más de cerca e ya turene aquí na Boneiros, a quién está. Regini, conta, contá que bom mês? Opi bom, você Rex. Você comida vai gym? Sim. Conta que mundo de gym? Ah, mundo de, eu mundo de tiki duro, mentalmente también es es strong, no fisicamente que comumente você é struggle? Que coisa? Que comumente você é struggle? Uh... By the way, De como é que kota buka Me uh, o parent ah, outro. Anto mikir é original back. Pero se corte con el bimbiale vira original, ¿es crece original? gente hentero un cos eta. Tá? A é que está más cute, manita está por mim. A mí está para isso un guda biba con él. ¿Quién? ku eka be bimbe <laughs> akri be mundi di gym um ah, quando tá é peso que boy sama stanto ora aqui depende kiko é sungo braço é assim aqui ah, assim aqui um, ah, clean jerk and clean no clean and jerk um maybe 60 kilo e tem mais alto ah pensa que David é sexy <laughs> not tá, bad, no lie. By the way, você canta também, me compreende? Sim. Ok, nice. Que você canta? Que tipo de que preferir? Oh, I can't choose. Sério, bom, é dívida sexy? Ah... Uh... ai do talvez na mamion como perform ribaje mi apurba série maar die toch zeg sing maybe ze zie precies Me die pop passa toch Zé, there we go Tudo baixinho, tudo baixinho, tudo baixinho. Ah, meu. <laughs> nice joke. <laughs> Yeah, Don't you grandi unhealthy, sì no? No, però pensa che Gaimane Aminaki ha subito. Stiamo Agora na boa handle com handle eixos assim, né? Para mim estava um prazer, mas tive muito muito assim no barco, a bolsa não tinha nenhuma subida. Não tem distúrbio, não estava de focus, para não estou logrando nada de bebida. Dolor de cabeça, stress, cabeça cai. tipo coisa assim, nem não me tá me tá recomendável, não tem não tem esse tipo de energia de bebida. De com, para sombra, muito muito assim, não stress, não está stress, bom. Não, bisa não bisa sini ko mucho moen ne né? abu da tá, a pena tinde na vida. Okay. Abu num bom muito moen. Nyachi smile, nyachi cara forte, sempre clapa ajuda. Tipo mucho moen assim nem shon buscanang. Je zit tá para tour, para que tá, studio bashi. Meu nome é Darex Engelhardt, cora like, subscribe e boa noite para a luz.